Wiedza jest w książkach, ale twoi pracownicy, menedżerowie ani partnerzy biznesowi nie mają czasu czytać. Nawet nie jeżdżą na szkolenia. No i nie zmienisz tego, bo takie jest tempo naszych czasów. Zamiast tego szukaj kreatywnych sposobów uczenia. Możesz też podpatrzeć pomysły innych, także moje. Pokażę ci, jak ja uczę i możesz zrobić podobnie. Gdy mam zapracowanemu menadżerowi przekazać nową kompetencję, to nagrywam dla niego półgodzinną MP3. Proszę, by dwukrotnie tego odsłuchał w ciągu tygodnia Zastosował w pracy to, czego się dowiedział i zadzwonił do mnie za 7 dni, by opowiedzieć co i jak wdrożył. Technologia obecnie jest tak tania, łatwa i dostępna, że nagrać materiał MP3 da radę praktycznie każdy, zarówno ty, jak i osoba z HR-ów, jak i dowolny specjalista. Jak to działa? Podpinam mikrofon do gniazda USB laptopa, odpalam darmowy program Audacity i nagrywam. A potem dwoma kliknięciami zapisuję to jako plik MP3 i wysyłam temu, kogo uczę. Y, jaka jest jakość dźwięku? No dokładnie taka jak tej jednominutówki, bo ją też nagrałem na tym prostym sprzęcie. Pod tym linkiem znajdziesz szczegóły. Jeśli twoi ludzie nie czytają książek, to podziel się z nimi swoją wiedzą lub wiedzą innych specjalistów w wersji do odsłuchania w samochodzie, samolocie, pociągu czy w oczekiwaniu na spotkanie. Świat się zmienia, więc zmień sposoby uczenia swoich ludzi, by nadążyli z wiedzą za tym, co jest potrzebne w biznesie.